masiqale ke ngoku bayakwazi ukumamela beve izandi ezenzekayo phakathi kwegama ezenziwa ngantoni ngamalungu baphinde behle bakwazi ukumamela beve isandi esenziwa ngunobumba ngamnye andithi saphinda sangena ke ngoku apho sijonge khona ke ngokunobumba simfundisise kakuhle kwenzeka ntoni ke ngoku siqala ke ngoku sithini sitshatise Siyadibanisa ke ngoku. Utshatisa kuthetha into yokuba, umzekelo, kuqala siyayazi into yokuba ngusi lona, andithi? Ngu-a lona. Ne? Sifuna uthini ke ngoku? Sifuna uhlanganisa. Simbize yedwa usi, usaya phaa ku-a. Ngusi no-a. Ngus no a. Tyhini, badibene. Benze ibani ke ngoku? Benze usa. Siyahlanganisa ke ngoku. Baphinde bakwazi into yoba ha-a us angaphinde ahambe azimele abe ngus no a ahambe azimele abe ngu-a loo nto ithetha ntoni ke ngoku siyohlula mandiphinde ndibuyele nditheni ndithe siyahlanganisa siphinde sithini sohlule xa sihlanganisile kuvakala esinye isandi esingusa xa sohlule avakele yedwa us avakele yedwa ua so yinto kufuneke bayiqondile leyo baqonde into yoba okay siyakwazi uthatha esinye isikhamiso masijonge bani lona ngu-i e. nanku ke ngoku us masihlanganise ke ngoku sihlanganisa us uya ku-i e. asondele us aye ku i sithini ke ngoku xa sibiza sithi si sithini si siphinde sikwazi ke ngoku uba siphinde sibaqhawule siyohlula ke ngoku sithi usi wa us wahamba u e wahamba us wahamba so ibalulekile ke loo nto into yokuba bakwazi ukuhlanganisa baphinde bohlule oonobumba aba babave into yoba benza eziphi na izandi iva ke kubalulekile into yokuba abantwana bayazi into yokuba igama Lenziwa ngamalungu. Amalungu enziwa ngoonobumba enza ntoni? Izandi. Baphinde bayazi into yokuba oonobumba apha benza izandi benza ntoni? Amalungu. Amalungu enze ntoni? Enze igama. Yima ke ndikubonise. Masithathe nali igama lethu, usana. Funeke bayazi ke ngoku into yoba usana yintoni? Igama. Andithi? masihlule ke ngoku siye emalungwini enza ntoni usana sithathe sithi u sa na yintoni ke ngoku lena amalungu amalungu aphinde enze yintoni ngonobumba masijonge ke u thathe eli sa wenziwa ngubani ngu s no a una wenziwa ntoni wenziwa ngu n no ah masisondeze masimsondeze kancinci uyaqonda sizombona into yoba usuka phi uza apha lena nto ndingonobumba kubalulekile ke into yoba bathini baqale bazi into yoba igama lenziwa ngamalungu amalungu enziwa ngonobumba abanezandi baphinde bayazi into yoba Oonobumba aba banezandi bayakwazi ukwenza amalungu. Amalungu enze ntoni? Amagama. Sibuyela phi ke ngoku? Kwakwakuhlanganisa. Sihlanganise siphinde sohlule. Masiqaphele ke into yokuba oku kuhlanganisa kwenzeka kuzo zonke ezi ndawo. Masiqale apha ezantsi. Kuqala kwenzeke phi? Apha koonobumba. apho oonobumba bahlanganayo benze ntoni amalungu kuphinde kwenzeke oku kuhlanganisa apho amalungu ke ngoku ahlanganayo enze ntoni igama usana okokuqala le nto yenzeka phaa kwagrade one ndiyaqinisekisa into yokuba eyokuqala into bayakwazi ukuva Bamamele izandi ezenzekayo apha egameni. Ndibize igama, baliqhwabele ngokwamalungu. Mangaphi amalungu owavayo phayana? Usana. Benza ntoni ke ngoku? Bayamamela into yokuba mangaphi na amalungu akhoyo. Bandichazele ke ngoku into yoba, okay, ndenze amalungu amangaphi na? Xa bemamele egameni. Masibukele mna namaGrade One sisenza uFikile, Lidada, uMalume. Okay. Yeah, liyakhanya. Mbuyile ne? Ungekho nizo. Okay. Mamelani ke sizawo kwenza la mdlalo wethu. Uzawumamela mna ndizawubiza igama. Uza ndiqhwabela kancinci uba uziva is izandi ezingaphi pha kwelaa gama ne masiqale ngelula umama umama uzaphaka umsa iminwe ke ngoku uba uqhwabeka ngaphi uqhwabeka ngaphi good abanye balinde ujonga kwabanye umama eke qhwabeka ngaphi kathathu masimqhwabeleni masiqhwabeni umama phinda very good masiqhwabe good okay ndizawubiza igama elingathi lideke edamini edamini ngathi mbone good good good ha-a sujonga kwabanye sujonga kwabanye okay beka isandla phantsi zawukhawulezisa ke ngoku Ufikile. Ufikile. Hayi, ah, sukhawulezisa. Ufikile. Good, good, good. Okay, ekathi umbona, yenza, phinda uqhwabe. Shiyaz. Okay, zingaphi ke ngoku ezazanto zivayo pha kwela gama? Zintathu. Ngawuphinde uqhwabe. Sibani. Zingaphi? Zingaphi ke ngoku? Zingaphi? Oh, kanibethe. Very good. Okay. Lidada. Noma uchitha ixesha elincinci, kodwa funeke baqhele ukujonga aba nobumba nala malungu nala magama.